おまあ、いいか。自分てくれたね。Mm-hmm. ああ、初めてで。あしですわ。これ釣りの腕が、ずるいわね、釣りね。